Příznivci Powerizerů z Čech a Slovenska se o víkendu sili do Tyršova domu na újezdě a trénovali salta a přeskoky. Skákací boty jsou vhodný de facto pro všechny lidi, není tam žádný omezení. Jediný omezení je jakoby váhová kategorie, to znamená, že děti můžou začínat od 30 kg, to je první podmínka pro ty děti, nezáleží na věku. Eh, od 30 do 50 máme dětské boty, a od 50 do 70, 70 až 90 a 90 až 120 kg jsou vlastně dospělé boty. Eh, úplným začátkem je, že se naučíme chodit. To znamená, lidi, když se na to poprvé postavějí, tak ta stabilita tam eh, většinou není, protože jsou dole kulatý kopítka a vlastně eh, a začnou přepadávat. Nejde se na tom zastavit, to je důležité. Musí se furt chodit nebo přešlapávat. Někomu trvá se postavit na boty dvě minuty, někomu pět minut, ale víceméně do pěti minut opravdu každý dokáže chodit. Druhý ten stupínek, vlastně, který, který pak eh, se navazuje až na to skákání, roznožek, tričku, salt, tak to je to, že se naučíme skákat. Skákat se naučíme tak, že eh, nejdřív zkoušíme z jedné nohy na druhou, ale důležitý je, že když vlastně jdeme do toho odrazu, můžeme se odrazit z pokrčených kolenou, ale pak, se, pak je musíme narovnat. Celé tělo musí být spevněný. Záda, kolena. Můžete, můžete koupit boty kolem 8 tisíc, to bývají většinou opravdu kvalitní boty. Můžete koupit boty za 30 tisíc, eh, to jsou profesionální boty, už eh, dělaný víceméně na míru a můžete koupit po těch 8 tisíc, je to už nebezpečný, důležitý jsou chrániče na kolena a na dlaně. Nejlíp se skáče na asfaltu a na betonu, když je to tvrdý materiál a asfalt hrubý. I to máme problém, že nás nechtějí pouštět do tělocvičen, Bojej se. Vůbec se to nijak neničí. My vystupujeme na plesech, vystupujeme na různých firemních akcích, kde vystupujeme v kulturních domech, eh, na parketách a neničí se ty parkety. Nic jim neuděláme. On skáče už nějakou dobu, Já skáču ještě len mesiac a pol, ale do toho možno teraz po 11 krát. No a naučili jsme se pár trikov a důležité je, že že už se nebojím skákať. Jsme sem přišli a babi nás tu úplne zotrli. Češky, klobuk dole. Spevně to vlastně celé tělo vlastně posilují si hlavně ty záda, zádový svaly, což vlastně normálně ne, neposílíte moc. A spodní břicho, takže prostě pro, pro ženskou si myslím, že to je úplně ideální sport. Nejdřív je potřeba naučit se skákat pořádně do vejšky, což trvá no, hodinu a půl přijít na to jak a pak třeba aspoň dva dny trénovat opravdu, aby jsme se dostali do nějaké vejšky a byl tam čas na nějaké triky. Jinak salto bývá, začíná se trénovat kolem třech měsíců nejdřív, Člověk musí získat jakoby, právě tu vejšku, musí se to rozeběhnout. Ale jinak je to skvělý sport, mě to chytlo už na prvním tréninku, už si hodina a půl a viděla jsem, že si ty boty musím pořídit. A do jaký výšky se můžete dostat po pár měsících tréninku? Až 2,50 m.